Salut! Astăzi este despre a căli. În dicționar este a mări duritatea și rezistența unui metal a, sau a unui aliaj prin răcire bruscă. Câteodată ni se întâmplă lucruri grave în viață și acelea sigur ne călesc, exact ca index, cum spune că ne măresc duritatea și rezistența și rămânem așa cumva blocați în uh, acel uh, lucru fără să ne imaginăm câteodată că putem să-l folosim, uh, nu știu, chiar într-o afacere câteodată. Uh, lucru cu oamenii se întâmplă la toate nivelele, adică și atunci când facem un business, și când uh, facem un film, și când facem orice fel de activitate, e lucru cu oamenii și putem să folosim experiența acelui lucru dur care ni s-a întâmplat în viața noastră și care ne-a călit și putem să lucrăm cu oamenii exact pe acel subiect. Așa că dacă cumva ai o asemenea situație care tocmai te călește, folosește-o. Ceau!